Sulta o chui e ni vu dir vi dio, kai hudiam noctem mi vols pedi paroli tri temoin. La nua temo estos ke ci di manche, ci ti e in Sidneo, estos la cavina data de venno la Sidneia Esperanto Grupo ce mita.com. Nu, pur ti ui ti ui ne niam audis pedi ti ui mita.com simple estos granda reteo pedi ki vi povas organizi rencontigioin inter homo i ki ui havas la sama in chat Um G Fantas has tres simila a la net hay or chat a plot said we devas pagi por meetup.com au vi almenau devas pagi se volos originizi la ren sed join per a chat a plot ne devas pagi Sed, nie grupo ancora estas i um tradizia kai ancora usas meetup.com Sed, mi nun valas in viti al nie grupo ci de marcha gi estas grava festo um estas ial mi jus diris la kvina data de venos sed Kompreneble mi nur invitas tiujn kiuj loĝas en Sidnejo. Vi ne povas flugi de Usono, Britio kaj Nord-Koreio. Mi scias ke vi ne povas fari tion, sed por tiuj kiuj vere loĝas en Sidnejo kaj mi scias ke entute estas almenaŭ dek aŭ dek kvin homoj kiuj spektas mian kanalon kaj loĝas ĉi tie en Sidnejo. Mi scias tion, ĉar mi povas vidi miajn statistikojn. Do, por tiuj kiuj spektas mian kanalon sufiĉe ofte kaj volas fine, rencontigi con aliai esperantistoi, venu ci dimanche, gi estos ce la esperanto domo, mi enmetos ligilon en la prescribo sube, Um, kai mi principe rigardas vin se esi, eh, mi invitas vin alla evento. Se vi ne povis veni, mi trovos vin, kai mi mortigos vin, kiel kutime. Sed, yes, simple venu. Venu, kiom da feke fuio e mi devas diri venu al mia feke gruppo. To, yes, vien cio. La due fero, esas lo fatto che mi devas leni, kiel kirlo friti. Um, kai... Mi devas lerni tion, ĉar antaŭ kelkaj horoj mia edzino diris: "A ah, feka vi mi ne volas havi bebon kun vi kaj mi diris kio ne kaj ŝi diris: "Nu vi ne povas kuiri kaj mi diris: "Mi povas ial kuiri mi supozas kaj tiam ŝi diris: "Bone, morgaŭ vespere vi povas kirlo friti legomojn por mi, ĉu ne kaj mi diris: "Jes, mi povas fari tion, sed tui poste mi memoris che mi tutte ne povos cuiri facte mi povos bruligi panon boligi aquon detrui vasoin kai vershaine moritigi chun en la domo per fumo sed mi ne povas ku iri do poste mi devas el serci eble per youtube kiel kiro lo friti char <laughs> mi tute ne scias kiel fari tion kai fakte se vi havas bona in rekomendo in per kiel fari tion eble per youtube ligiloi e metu ilin en la komentajon sube char vere mi devas el trovi kiel fari tion um antau morga vespere Und kein tria Ferro, es das ke. Oh fuck, mi just so die Marke ist ke Latria Ferro, kein la du Ferro. Crashas contra uno la Aliex. Chan ves ähm morga Vespere, fakte mi pato prenos en podcasto. Ähm um, kein Es Interesse, chan Morgaŭ vespere mi intervuiĝos pri Esperanto ĉe uh, podcasto pri lingvoj ĝenerale kaj mi ne metos la nomon de la podcasto ĉar mi ankoraŭ ne partoprenis in ĝi sed mi simple volas dividi tion por vi char post iom de tempo el sendigios podcasto pri mi kai esperanto ce alia granda reteo kai mi tre excitas pri tio kai mi volas dividi gin kun vi ciui sed ni devas atendi do jen cio mi simple volas dividi tion kun vi se vi shatis ci filmeton shatu gin disconigu gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis ca mi vidos vin ciuin c'è la rendezvous, kai se vi ne estos tie, mi trovos vin, kai mi cuiros ion por vi. <laughs> kai kiel, ciam mi vos danki miei donatanto in ce Patreon, char ili estos la plei bonai homoi en la tuta mondo. Kai tui estos Alexander Tolfes and JZ Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Powell, kai Tommy Lindsay. Kai se vi shatas mien canalon, Simple iru al ligilo sube en mia prescribo kai donu al mi dolaron monate porque mi povas pli bonigi ĉi tiun kanalon. Do dankon al ĉiuj.